ماشي سام سبرية خاطر نبيك نقام كامبلي ورا الواحد عبارة كرسي هي عاد واحد واحد في 11 آه،, اه فما فما كرتوش سنايبر فما كرتوش سنايبر من ثمانية من ثمانية من ثمانية بي إيه؟ بي بي بي بي بي بي هذول والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله وش عليك والله والله اوه والله والله والله والله والله والله والله والله سنايبر في والله ما كثرش منه طلعت طلعت طلعت طلعت طلعت طلعت طلعت واحدة أخرى نسيت طلعت تعدت عليك يا جبريل يا جبريل عندك يس نجز يس جو مان نجم تبوشيو فما شكون انسايد ولا لا لا على جنب هو هو هو عرفته اسمع فيه طل حط لي شكون على اليمين وعلى اليسار دوروا على وجهي مدور اوريدي ولا يهمك كنت هاو واي اما يبوش الجنوب والله في المرحله ايش استنوا فيها من هوني فيهم ولا سوبر وين؟ والله لا نعرف عشان ديفيوز يعني الموفر وين كنت اكثر عليك ما حد ابوي هذيك شكون؟ انا امشي امشي بوش عليه يعني، هيوصل طيب سكاري ما بكري جيتك لا لوحت عليه ثالثة يا لوحت جاوك ثلاثة يا الهي يا سكوربيون اركش اركش جولي جولي جولي ولا غادي تلفظ غادي ودي قول لهم انمي كونتاكت قول لهم يا ودي سلي عني فيا يا ودي سلي عني فيا Eu disse Dracas, Dracas, Dracas, Dracas, Dracas, Dracas, Dracas, Dracas, Dracas, Cobrini, Cobrini, Cobrini, Cobrini. Não sei. I don't really mix video up. What the shit? Bate, bate, bate, bate, bate. Bate, bate. Holy shit! <laughs> Holy shit! ليل صباح نفس Why you put this all on me? No trust, you can fall on me. Tom Brady dropped the ball on me. Now you go nine to put the call on me. I did my part, girl, I met the quota. You playing games and you love it. I'm not a fan of you being indecisive, cause you just don't get it. My mind is gonna suffer, we been here before, girl. Yes, deja vu. Girl, I always done the same by you. Yeah, I put aside.